сольный номер Алексея Алексеевича, который хочет сыграть на другой гитаре. Джаз искусство импровизации. Я очень благодарен всем музыкантам за то, что мы сейчас сделали. Это порыв. Это жизнь. Это все так. И сейчас я хочу тоже чуть-чуть сделать, которые обычно играют. Это будет называться в тоне. тот он ми, да? Он немножко там где-то слышался смотри, качали, все, все на ми, Это, это будоражит фантазию и что-то придумывается. Это интересно. Как можно любой тон взять, любой играть. Так что это к размышлению. Дальше мы продолжаем все вместе. Браво, Алексей Алексеевич. Игорь Игнатов сегодня играл на ударных инструментах. Михаил Менин басу. Я Александр Миронов и Алексей Кузнецов на гитаре. Вот смотрите, скромные пять стандартов, а играли мы час. Да, это вот какую музыку выбирать. Спасибо, Алексей Кузнецов. Да вы что? Хорошо. Это все он, это все вот э, легенда советского джаза. Спасибо, Игорь.